وترحل صرختي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقت الدوافير معايا أنا فاطمة إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تروحوا تضغطوا الزر الأحمر زر الاشتراك تشتركوا في القناة ترى على فكرة يعني لما انتبه ترى يمكن أنزل خمس حلقات في الشهر يعني بس بقول يعني بس بقول المهم موضوع الحلقة لليوم موضوع حلو كده قساوة ونشفان كده أحس للناس اللي قلبهم صدق ومستعدين للتحول والبدايات الجديدة وهكذا دولي بقول لكم من دحين روحوا جيبوا ورقة وقلم عشان تكتبوا معايا لأنه معلومات مرة ضرورية وأنا صراحة ما راح أعيد إلا إذا أنتوا تبغوا تعيدوا الفيديو كم مرة على شيء تاني راجع لكم تخرج بشهرين وانتوا راح تعرفوا ايش السبب الخطوة الأولى انكم توقفوا تماما عملية الشراء شراء أي حاجة ممكن تخطر في بالكم وقفوا تماما شراء ملابس شراء مكياج يا بنات خلاص كفاية في طريقة آه، عملية جدا جدا تخليكم تعرفوا مدى احتياجكم للأغراض اللي عندكم صراحة ما أعرف إيش اسمها أنا سميتها التاج بس هي مرة معروفة وناس كثير أعرفهم استخدموها اللي هي تجيبوا tag ولا sticker ولا حتى إن شاء الله شطرطون وتحطوه على كل قطعة من القطع اللي عندكم على الملابس على الأثاث على آه، المكياج إذا مر الشهرين هذه وإنتوا ما استخدمتوا القطعة او انه ال tag ما انشال من القطعه معناته انكم مره ما راح تحتاجوا القطعه هذه وضروري ضروري تحطوها في الصندوق اللي في الاشياء اللي حتوزعوها حطوا نفسكم في مرحلة الاستهلاك بدل من الشراء كيف يعني؟ يعني مثلا فكوا الدولاب شوفوا ايش عندكم في الدولاب والله عندكم آه، كيسة ولا خيشة رز آه، كل يوم اطبخوا منها وزعوها على الفقراء اخر الشهر جمعوا الاصحاب وسووا يعني يعني كده عزيمة اتخلصوا من هذه الكيسة بنات رايحة جاية رايحة جاية حطي كريمات على وشك من اللي عندك في التسريحة سوي لك ماسك لشعرك الا يجي اهم شيء خلص الاغراض اللي عندك لا تخلي عندك زوايد you, what do you have? lotion. Is that lotion? Yes. Who did that? Sasha did. وإذا كنتم من الناس المطانيخ اللي ناويين يشتروا container ويعبوه بالعفش حقهم سووا skip لهذه الخطوة بالعافية عليكم بس قبل لا تخرجوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات رقم الحساب والعنوان والاسم وهكذا دواليك Oh yeah. الخطوة الأولى اللي ذكرتها لكم راح تساعدكم في تقليص جهدكم للخطوة الثانية اللي هي لملمة كراتين وشنط وأدوات النقل زي الأكياس والبلاستيك وما إلى ذلك والعرض مغري بصراحة لأنه كل ما كان أغراضكم أقل كل ما كان التعب أقل وصدقوني خبرة نقل ست سنين معلم أنت معلم وإحنا منك نتعلم مصادر الكراتين هذه مجانية زي اللي تجيكم من امازون او كوسكو او والمارت او تقدروا تروحوا تشتروها من البريد الامريكي او هوم ديبو مصادر الشنط عندكم مصادر رخيصة زي محلات روز وكوسكو ومصادر غالية اقول لكم عليها لما نصير فاشينيستا ان شاء الله ولا تنسوا القلم والاستيكرات عشان تكتبوا الأغراض الموجودين في كل شنطة نيجي للعفش وإيش نسوي فيه الكتب تقدروا تبيعوها عن طريق الاونلاين او عن طريق امازون او تشوفوا مين يحتاجها من اصحابكم او تقدروا توزعوها على الفيسبوك وما الى ذلك الاثاث عندكم طرق انكم تبيعوها زي تروحوا على كريجليست او OfferUp او Letgo او عن طريق مجموعات الفيسبوك ممكن انكم تتخلصوا من اي اثاث انتم ما تحتاجوه عن طريق مواقع ال Goodwill موجود في كل حي من احياء امريكا واستقبلوا حتى عود الكبريت كل اللي عليك تسويه انك تروح تسال عم جوجل عن اقرب فرع لكم وتروح تحط الاغراض عندهم وما تحتاج اي حاجه ثانيه نجي للشقة إذا من هنا إلى وقت التخرج العقد يكون ما خلص ضروري أول خطوة تسويها إنك تبلغ المكتب إنك راح تخلي في التاريخ الفلاني وضروري تقول لهم عشان يدوروا لك على بديل ياخذ الشقة منك وهذا احتمالية وحط تحت احتمالية خمسين ألف خط لأنه المكتب ما يبغى يدور أحد ويوجع راسه زينا بالضبط يعني كل مين يبغى يريح نفسه فأنت مسؤوليتك أنت انك تدور على بديل ياخذ منك الشقه، نزل اعلان على ليست، نزل اعلان على Letgo على OfferUp على جروبات الفيسبوك يا جماعه انا بتخرج في الوقت الفلاني مين بياخذ الشقه وهكذا دواليك نيجي ماليا قرر اذا بتقفل حساباتك في البنك او بتخليها مفتوحه لانه عاده البنوك تفرض رسوم شهريه على عمر معين او انها تشيل منك الامتيازات كونك اتخرجت وما عاد انك طالب anymore سدد كل الديون اللي عليك سواء credit debit بال minus او اي حاجه هاتوا الفلوس اللي عليكم هاتوا الفلوس اللي عليكم قفل كل حسابات السحب الاوتوماتيك زي الاشتراكات زي عندنا نتفليكس يوتيوب امازون وما الى ذلك واكيد قبل لا تمشي تقفل حساباتك في شركه النت والكهرباء والجوال وضروري تدفع فواتيرك لو عليك فواتير عشان يرجعوا لك ال deposit. من الان كمان قرر ميزانيتك إذا نزلت السعودية هل من يوم ما راح تنزل راح تتوظف راح يكون عندك فلوس هل لا والله حتقعد فترة تاخذ إجازة هل والله حتقعد فترة ألين ما تستلم وظيفة شوف ميزانيتك آخر شيء لليوم العناوين البريدية ضروري تروح للبريد الأمريكي سواء الأونلاين أو الفرع بنفسه وتقول لهم يا جماعة في اليوم الفلاني أنا راح أنزل السعودية تقفل البريد حقك وتعطيهم بريد بديل لأحد تثق فيه عشان توصل له أوراقك المهمة زي ال deposit والشهادات وأي حاجة ضروري بالنسبة لك ضروري تتاكد من العناوين البديله اللي تعطيها للبريد زي مثلا عندنا الساوث ايست ويست يعني هذه الاشياء اذا تلخبط اتاكد منها والارقام ورقم الشقه او رقم الوحده ضروري تستعلم وتسأل الجامعة عن إمكانية وصولك للبريد الطلابي اللي هو منتهي بدات إيديو لأنه في بعض الجامعات بمجرد ما انك تتخرج تقفل عليك امكانيه الوصول لهذا البريد وهذه مشكله لانه اغلب الطلاب يكتبوا هذا البريد في السيره الذاتيه واذا تقفل آه. No! God, please, no! No! إلى هنا وأكون وصلت معاكم لنهاية حلقة هذا الأسبوع أكمل لكم إن شاء الله في الحلقة الجاية الخطوات الصحية والروتينية والنفسية موعدي معاكم كل ربوعين لا تنسوا تضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجاية الناس اللي عندهم تجارب مع التخرج يكتبوا لي تحت في الكومنتات يمكن راح أذكرها لكم في الحلقات الجاية نستفيد ليش لا لا تنسوا تشاركوا هذه الحلقة مع الناس إلا على وشك التخرج اشوفكم الحلقه الجايه سلام